professeur à l'IHES depuis 2017. Slavarishkov a fait des études de physique et de mathématiques à l'Institut de physique et technologie de Moscou et obtenu son doctorat de mathématiques à l'université Princeton aux États-Unis sous la direction du professeur Elias Stein. Tout en prouvant des résultats importants en mathématiques, il s'est tourné vers la physique théorique sous l'influence d'Alexandre Poliakov. Il a été ensuite postdoc à l'Université d'Amsterdam et à l'École normale supérieure de Pise, travaillant notamment sur la théorie des corps, la possibilité d'observer de petits trous noirs dans des collisions de particules élémentaires. Il a aussi travaillé sur des modèles de bosons de Higgs composites et des supersymétries de faible énergie. Savarishkov est très connu pour son étude des théories de champs conformes en dimensions strictement supérieures à 2, et c'est de cela qu'il va nous parler aujourd'hui. Il a obtenu pour ce travail le prix New Horizons in Physics en 2014 et le Grand Prix Mergier-Bourdex de l'Académie des sciences en 2019. Le titre de son séminaire est intrigant, Contre la logique du Lego. C'est à vous. Merci Daniel pour euh, ta présentation. Et euh, je tiens à remercier aussi euh, Janine Ruel, parce que c'est elle qui m'a d'abord proposé de donner ce séminaire. Je ne sais pas si elle est ici, mais merci Janine. Et comme j'ai dit à Daniel, je veux que ce, ce, soit interactif, donc si vous pouvez poser des questions, soit sur chat, soit m'interrompre, ça ne me dérange pas du tout. Je vais répondre euh, au fur et à mesure. La question que, que, que je veux discuter avec vous aujourd'hui, c'est d'où vient la complexité de notre monde Et la réponse euh, habituelle euh, qu'on donne, qu'on entend souvent, qu'elle vient de l'assemblage, que tout simplement, les choses complexes sont composé de beaucoup de petits morceaux qui sont simples. Et, euh, et voilà, c'est ça la raison euh, pour la complexité. Et c'est cette raison, euh, je vais appeler ça la logique du Lego. Et cette logique est, bien sûr efficace dans, beaucoup de cas, et, mais c'est surprenant que ça ne marche pas toujours. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a des systèmes concrets, euh, complexes, qu'on ne peut pas découper en petits morceaux. Et qu'il y a une autre logique qui gouverne ce système. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et euh, nos exemples, comme, comme théoricien, je m'occupe euh, de, deux domaines de physique. Euh, la première, ce sont les interactions fondamentales. Ce sont euh, tous euh, les phénomènes qui, qui ont à, voir avec les particules élémentaires, avec rayons cosmiques, les choses qu'on voit à collisionneur comme le LHC au CERN. C'est mon premier domaine. Et le deuxième domaine assez différent, c'est la matière condensée. Donc, sont, sont des matériaux qu'on voit autour de nous, sont liquides, cristaux, euh, les aimants. Euh, il y a ces deux domaines qui sont assez différents, mais mm, ils ont une chose en commun. Euh, tous les deux, ils cherchent l'origine des choses, l'origine des choses qu'on voit dans le labo, on les cherche à une échelle microscopique. Et hum, pour la première partie de mon séminaire, je veux euh, retracer un peu cette idée qu'il faut chercher l'origine dans le microscopique, qui est aussi une idée qu'on associe avec la logique de l'ego. Et je veux commencer en, en 19e siècle, parce qu'en 19e siècle, on a euh, compris pour la première fois que les gaz, ils sont euh, composés d'atomes. bien sûr, à l'époque, c'était juste une hypothèse, mais c'était une hypothèse ancrée dans l'expérience, parce qu'elle donnait des prédictions qui étaient en accord avec, euh, avec les propriétés des gaz observées au labo. mais ensuite, euh, au XXe siècle, on a vu que les atomes même, ils ont aussi composites, ils ont un noyau euh, d'une charge positive et il y a des petits électrons autour qui ont une charge négative. Euh, les, atomes sont composites. ensuite, encore, encore plus tard, on a vu que même les noyaux, ils sont composés, composites à des échelles encore plus petites, les noyaux ils sont faits eux-mêmes de protons et de neutrons. Et finalement, beaucoup, hum, encore euh, des décennies après, beaucoup plus tard, on a compris que les protons et les neutrons, ils sont faits de quarks. Ils sont faits de quarks et ils sont liés par des gluons. Euh, donc l'histoire, euh, fini un peu, un peu ici. Euh, au même temps, quand on découvrait toute cette, toute cette chose, toute cette série de découvertes, on a découvert aussi d'autres particules. Et peu à peu, on a rempli ce tableau qu'on appelle le modèle standard des particules élémentaires. Euh, et ce tableau est la notre boîte de Lego, parce que toute, euh, toute les particules, toutes autres particules, ils sont construits à partir de cette boîte, toutes les particules connues. Et on, il faut dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi la nature nous a fourni cette boîte. Parce qu'il y a, il y a des choses euh, qu'on a compris, mais il y a des choses qui sont mystérieuses. Par exemple, euh, on voit que, que la matière elle est répartie en trois générations. Euh, et ces trois générations, ils sont un peu euh, les répétitions de, la première génération à une masse plus élevée. pourquoi cette répétition On ne sait pas. Euh, les particules euh, les particules, ils, euh, ont euh, toutes les masses, et les masses sont les paramètres de la théorie qui sont à, peu près arbitraires. Et on ne sait pas pourquoi les masses sont telles euh, qu'on les observe. Et on ne sait même pas si ce sont de bonnes questions. Parce que, par exemple, on peut peut-être, c'est juste par hasard qu'on a fini avec cette boîte. Voilà, et, euh, à notre connaissance d'aujourd'hui, euh, l'histoire finit ici. On, par exemple, il y a une question si les, quarks eux-mêmes sont composés. Euh, on ne sait pas. Pour, pour les choses qu'on a vues, on n'a pas vu aucune évidence que les quarks sont encore sont, ont décomposé à l'intérieur. Donc peut-être ils sont puntiformes, peut-être ils sont vraiment élémentaires ça peut arriver. Voilà. Mais euh, revenons un peu en arrière dans l'histoire de la physique, euh, revenons dans les années 50. Dans les années 50, on ne connaissait pas encore ce joli schéma, le modèle standard. On, euh, la chose qu'on connaissait, on, a, on, était en train de découvrir des centaines de particules euh, sans principe hmm, facilement euh, reconnaissable. Et on a appelé toutes, ces, toutes, ces, particules, on les appelait les, les Et donc aujourd'hui, on sait que c'est ce zoo de particules, euh, toutes ces particules, ils sont euh, composés, qu'ils sont euh, faits de quarks. Mais à l'époque, on, on, ne connaissait pas et on était un peu perdu. Et cette époque, cette époque de tentative de comprendre ce zoo de particules, euh, elle m'intéresse aujourd'hui pour l'histoire que je, que je veux vous raconter. Donc d'abord, quand on a euh, découvert toutes ces particules, on cherchait bien sûr euh, d'appliquer la logique du Lego, parce que c'était vraiment la chose qu'on apprend dans l'histoire de la physique. Et, mais on n'a pas réussi de trouver, donc on a cherché les particules qui sont euh, qui sont euh, peut-être élémentaires et dont euh, toutes les autres particules sont faites, mais on ne les a pas trouvées dans les expériences. Donc, on a failli de trouver ces particules à l'époque. et on, on, ne connaissait pas les quarks. Et c'est à ce moment qu'un physicien américain, Geoffrey Chu, a eu une idée révolutionnaire. il, a, proposé d'abandonner cette logique du Lego. Donc, il a dit, il ne faut pas chercher euh, une poignée de particules élémentaires, mais il faut considérer toutes les particules du zoo comme élémentaires, comme fondamentales. Euh, bien sûr, quand il a fait cette proposition, euh, bah, un si grand nombre de particules élémentaires, ça, ça peut faire peur. Hum, il faut qu'on trouve un principe organisateur pour, euh, pour, pour ce genre. Et pour cela, euh, il a eu une réponse, donc il a proposé une, une série d'équations, une équation avec laquelle il espérait de générer ce grand tableau. Donc, il espérait euh, que, euh, par exemple, il voulait prévoir avec son équation toutes les valeurs des masses de ces particules. Euh, bon, l'équation de Chu est un peu compliquée, je ne je, veux pas la montrer maintenant, mais on, on va la voir vers la fin euh, de la conférence. Je vous assure pour l'instant que c'était une proposition assez concrète. Mais en tout cas, peut-être, euh, bah, vous pourrez vous étonner pourquoi je vous raconte toute cette histoire, parce qu'on sait que, que la théorie de Chu était fausse. On sait que en physique des particules, on a des quarks, on, les a découverts, et quand euh, on, a, découvert les quarks, on a abandonné la théorie de Chu. Euh, d'abord euh, que je, dis ça, donc je veux, je veux récapituler, je veux dire que j'ai raconté qu'il y a deux visions, il y a ces deux visions pour la physique des particules, il y a la vision modèle standard, et la division euh, Lego. On a un petit groupe de particules élémentaires et les autres sont composites. Il y a le schéma de Chu anti-Lego. Quand toutes les particules sont élémentaires, il n'y a pas de paramètres libres. Euh, donc, comme j'ai dit, dans le modèle standard, les masses de particules sont un peu arbitraires, mais dans la théorie de Chu, il n'y avait pas de paramètres libres. Toutes les masses, elles sont fixées par l'équation. Et ce schéma, euh, il a appelé ce schéma le bootstrap. pourquoi le bootstrap euh, il, y a, un petit anecdote. Donc, le bootstrap, aux États-Unis, à l'origine, c'était une boucle qui aidait de chausser les bottes. Donc, les, bottes de cowboy, euh, c'était difficile à les chausser. On, on, a utilisé les boucles pour euh, tirer. Et d'ici, on a eu une, euh, expression « se lever en tirant sur les bootstrap. Se lever en tirant sur les bootstrap, ça veut dire obtenir plus euh, qu'on peut en principe espérer. Donc, c'était un peu magie. Et depuis Chu, cette expression bootstrap en physique, euh, ça veut dire euh, essaie de formuler une théorie en partant seulement d'une série de contraintes. Donc, c'était ça l'idée euh, de Chu. Et euh, comme, euh, comme je, vous ai déjà dit, la théorie de Chu n'a pas marché. dans la physique des particules, elle n'a pas marché. La logique du Lego, quand on a découvert des quarks, c'était un retour de la logique du Lego. Euh, donc, pourquoi je vous raconte toute cette histoire euh, Ne vous découragez pas. Euh, le bootstrap n'a pas été abandonné parce que si l'idée est bonne, elle trouve une application tôt ou tard. Et bah, en physique comme en développement durable, euh, les déchets du passé sont euh, souvent euh, le trésor du futur. Et depuis dix ans, on, on, a un retour du bootstrap. Le, bootstrap de retour, mais il a fait son retour dans un autre domaine de physique. Pas en physique des particules, mais dans la physique de la matière condensée. Et ce sera euh, la, deuxième partie de mon, euh, de mon séminaire. Ce sera de vous raconter euh, comment on, on peut utiliser le bootstrap pour faire la physique de la matière condensée. <clears throat> Mais peut-être, comme on va maintenant changer le domaine euh, et, on va passer de la physique euh, des particules à la physique de la matière condensée, euh, peut-être c'est un bon moment pour voir s'il y a des questions sur la première partie de, la conférence. Par exemple, je vois qu'il y a une question sur les quarks dans le chat si on peut observer les quarks individuellement ou euh, on peut tout simplement voir les effets de leur existence. Euh, a C'est une bonne question. Euh, c'est une question euh, d'énergie si on, euh, donc j'ai dit que le proton, par, exemple, est fait de, trois quarks, mais quand on prend un proton au repos, hein, euh, c'est très difficile de voir euh, ces quarks individuellement parce qu'ils sont ils ont, ils, sont, ils ont des gluons tout autour. En plus, il y a d'autres quarks, qui, des paires de quarks et anti-quarks qui sortent de vide euh, qui sont virtuels. Mais si on euh, prend euh, un, photon d'une très haute énergie et on envoie ce photon vers le quark, vers le proton, excusez-moi, ce photon va choisir un des trois quarks qui, qui, qui sont à l'intérieur du proton et il va interagir euh, seulement avec ce quark à une très haute énergie. Et comme euh, le résultat de cette interaction peut être euh, calculé à partir de, de quark, en, utilisant le langage de quark, ça donne une évidence pour leur existence. Alors, il existe à l'intérieur de protons mais ils sont euh, dans un confinement. Euh, dans un confinement, maintenant nous sommes en confinement, mais les quarks, euh, notre confinement va finir, mais le confinement de quark, il est, il est éternel. Donc on ne peut pas les séparer parce qu'ils sont liés par une espèce de, de chaîne de gluons qu'on ne peut pas rompre. Voilà, euh, c'est la théorie qu'on a développée depuis, euh, mais à l'intérieur de cette théorie, oui, les quarks, ils existent, ils ont une, existence, une existence particulière, mais ils ont leur existence. OK. Très bien. Alors, euh, je vais passer au deuxième chapitre et je vais parler euh, de la physique de la matière condensée, plus précisément des transitions de phase. On, et je vais choisir euh, la, la, transition de phase euh, la plus commune qu'on voit chaque jour dans, dans la cuisine, qui est l'ébullition de l'eau. quand, on, euh, quand, quand vous faites euh, bouillir euh, de l'eau, on a une transition de phase entre l'eau liquide et le vapeur. Et quelles sont, quelles sont les, caractéristiques de, de cette, de, de, transition de phase bah, Il y a le vapeur et le liquide en contact, parce qu'il y a une, une surface de séparation entre ces deux phases de l'eau. Euh, et quelle est la différence entre ces deux phases bah, En fait, en principe, il n'y a, euh, n'y a, pas beaucoup de différence parce que l'eau liquide et la vapeur, ils sont euh, tous les deux, ils sont faits des mêmes molécules, des molécules de l'eau euh, et une, euh, la différence principale, euh, peut-être on peut me dire une seule différence entre eux, c'est la densité. C'est juste que, que l'eau, le liquide, est bah, deux fois, 2000 fois plus dense, plus dense que la vapeur. Ça, c'est dans la cuisine, à la pression atmosphérique et à 100 degrés. Mais maintenant, je vais changer, je vais changer les conditions. Je vais répéter la même expérience à une pression plus élevée. Qu'est-ce, qui se passe euh, Si j'augmente la pression, et si je fais bouillir euh, l'eau, la vapeur, il, y il, y aura toujours une, une séparation entre le liquide et la vapeur, mais si on augmente la pression, la vapeur sur l'action de la pression devient plus dense. Ça veut dire qu'il y a moins de différence entre les deux, entre l'eau et la vapeur. Et si je continue à augmenter euh, la pression, on arrive, on va arriver à un moment quand il n'y a plus de différence entre la vapeur et le liquide parce que la, densité de la vapeur est devenue la même euh, que la densité de l'eau liquide. Donc, il a, par exemple, il n'y aura pas de séparation entre les deux phases. il, n'y aura qu'une phase, si vous voulez dire. Et cet état euh, arrive à des paramètres particuliers. Donc, en principe, il faut, euh, il faut monter la pression environ 200 fois par rapport à la pression atmosphérique. Et il faut aussi chauffer. Il faut, il faut chauffer hmm, l'eau environ vers 400 euh, degrés. C'est à peu près comme euh, euh, dans un four à pizza, mais très comprimé. Parce qu'on comprime à 200, à 200 atmosphères. Voilà, ça s'appelle l'état critique. Mais il ne faut pas penser que rien ne se passe dans cet état critique. Parce que s'il n'y a pas de différence entre euh, l'eau et la vapeur, euh, il ne faut pas penser que ce n'est pas intéressant. En fait, cet état critique, euh, il est très curieux. Il, il, intéresse les physiciens depuis longtemps. Pourquoi bah, il, y a, il y a beaucoup de caractéristiques intéressantes. Mais la caractéristique euh, la plus importante de cet état est qu'il est, hmm, hmm, est plein de fluctuations. Bah, voilà, pourquoi je vous parle de cet état critique, parce qu'on va voir qu'on peut étudier l'état critique avec le bootstrap. C'est ça mon but final. Euh, comme j'ai dit, l'état critique est plein de fluctuations. Qu'est-ce que c'est la fluctuation euh, bah, Je vais parler des fluctuations de la densité. Euh, est-ce que c'est un état stable ou métastable Il y a une question. Euh, l'état critique, c'est un état stable. si vous gardez la pression et la température, et, il, est, toujours là. Voilà, je parlais de fluctuations de la densité. Donc, la fluctuation de la densité, vous, prenez cet état critique, il a euh, sa densité moyenne. Et une fluctuation, ça veut dire qu'il y aura des, petites régions où la densité sera plus grande que la moyenne. Il y aura aussi euh, d'autres régions où la densité euh, sera plus petite que la moyenne. Alors, euh, euh, en thermodynamique, les, les fluctuations de densité, ils sont toujours là. Euh, même, même dans votre casserole de l'eau, il y a toujours des, petites fluctuations. Mais elles sont minuscules, ils ont l'échelle atomique. Par contre, en état critique, ces fluctuations, elles deviennent énormes. Et c'est très étonnant, il devient euh, euh, énorme. Et, et, on peut même voir les fluctuations dans le labo. Euh, comment on les voit On les voit par une apparence laiteuse de l'état critique. Donc, je vais vous montrer, en fait, je, je, je, vais vous montrer un petit vidéo à ce point. Euh, où on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, je pense, je change. Euh, je change. Je vais vous montrer une vidéo où on monte la température pour approcher le point critique. Et on va voir comment d'abord euh, la séparation entre l'eau liquide et la vapeur va disparaître, on va avoir beaucoup de fluctuations de densité et finalement, on va voir que tout va devenir laiteuse. Et ensuite, j'explique pourquoi. C'est un vidéo d'une vingtaine de secondes. Voilà, vous voyez que la séparation, elle est en train de disparaître. Il y a beaucoup de, beaucoup de fluctuations. Voilà, la séparation a disparu. Et maintenant, tout est devenu comme comme du lait. Pourquoi Parce que euh, les fluctuations, il empêche la lumière de traverser la substance. Et quand, euh, quand, la lumière ne peut pas directement traverser la substance, ça veut dire que, que la substance n'est pas transparente. Et c'est pour ça qu'il a cette, cette, apparence laiteuse. Donc, ce, ce phénomène, il s'appelle opalescence critique et c'est très étonnant. Voilà. Euh, je je dois souligner que ces fluctuations dont je parle, parfois on pense que la, fluctuations fluctuation, c'est quelque chose de temporaire. Non, ils, euh, ne disparaissent jamais. Ils peuvent, euh, ils peuvent changer euh, de place, ils peuvent, ils peuvent changer de forme, mais ils sont toujours là. Et on peut si vous voulez, euh, une, une analogie, vous pouvez imaginer une corde euh, qui oscille sans jamais s'arrêter. C'est un peu ça, euh, les fluctuations dans l'état critique. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Comme pour la musique, une corde ne suffit pas. La guitare et la six cordes. Euh, la même chose en, état critique, il y, a, euh, il y a en fait pas seulement la densité, il y a aussi beaucoup d'autres propriétés qui, euh, eux aussi, font des fluctuations. Et on pense, et on pense que toutes ces propriétés, ils sont également fondamentales. Donc, on ne peut pas euh, réduire toutes ces fluctuations à une seule. Et comme ils sont toutes fondamentales, il faut les considérer toutes. Vous voyez que, vous voyez qu'on est déjà, qu'on entre déjà dans la logique anti-lego. On a beaucoup d'entités, on a beaucoup de fluctuations, beaucoup de propriétés qui sont en fluctuation et elles sont toutes fondamentales. Je vois qu'il y a une, question. Euh, euh, on me demande si on peut modéliser les fluctuations ou bien c'est chaotique. Bah, les fluctuations, ils sont chaotiques, euh, mais ça ne veut dire pas qu'on ne peut pas les modéliser. on peut euh, euh, on peut, créer un modèle, on peut, diviser... Euh, bah, c'est difficile de modéliser un, liquide avec 10 puissance 23 atomes, mais on peut, on peut faire un modèle de liquide peut-être avec une centaine d'atomes, un millier d'atomes, de molécules. et, ça va donner déjà une idée de des fluctuations de densité. Parce que si, vous mettez 1000 atomes dans une boîte et, vous les mettez euh, euh, en, mouvement, parfois vous allez voir qu'ici il y a plus d'atomes que là-bas. Et, le nombre d'atomes euh, dans une petite région de la boîte, c'est ça la fluctuation de la densité pour 1000 atomes, on peut le faire, et pour 10 euh, puissance 23 atomes, il faut extrapoler. Euh, on peut le faire. Mais une chose intéressante est que si vous voulez modéliser les fluctuations au, euh, en état critique, ça devient plus compliqué déjà. C'est plus compliqué à modéliser. Et ici, euh, si vous voulez, je ne parle pas de la modélisation. On peut, modélisation, c'est un peu comme répéter euh, l'expérience, mais on, répète l'expérience sous les conditions, sous contrôle. C'est ça la modélisation. Euh, mais moi, je veux, je veux, je veux pas modéliser. Je veux faire une théorie. Je veux expliquer. la théorie explique les choses qu'on voit dans une expérience et les choses qu'on voit dans une modélisation cette théorie du bootstrap que je vais expliquer, elle va, euh, donner une, règle euh, pour le comportement de toutes ces fluctuations. Voilà. Très bien. Euh, j'ai dit qu'il y a beaucoup de fluctuations, enfin un nombre infini de fluctuations qui sont toutes fondamentales. Et comment, penser de tout ça bah, Imaginez euh, que, l'état critique, c'est une guitare avec un nombre infini de cordes euh, qui toutes oscillent sans jamais s'arrêter. Voilà. Très bien. Euh, on, sait qu'il y a un nombre infini de, fluctuations, mais comment les caractériser mathématiquement Mathématiquement, euh, je vais introduire, donc on, on, introduit pour euh, chacune fluctuation un nombre qui s'appelle exposant critique. <clears throat> X. Donc on a un nombre infini de fluctuations, on a un nombre infini des exposants critiques X1, X2, X3, etc., qui sont euh, tous des nombres réels, euh, positifs, euh, généralement pas entiers, et généralement même pas <clears throat> rationnels. Ce sont généralement des de nombres irrationnels qu'on peut mesurer dans le labo. Je vais parler plus tard. Et, par exemple, juste pour, euh, pour montrer euh, qu'on parle de choses concrètes, le premier exposant critique, c'est 1,036 environ. Alors, ça vous dit pas grand-chose, c'est un nombre, mais il y a, une, euh, il y a une, un mystère, il y a une surprise, il y a une énigme ici. Euh, Jusque euh, maintenant, euh, je vous ai parlé de l'eau. Mais on peut considérer d'autres liquides. Et chaque liquide a aussi son propre état critique. L'état critique, ce n'est pas seulement pour l'eau, mais il y a aussi pour les autres liquides. Par exemple, l'alcool ou, l'huile. Euh, tous ces liquides, ils, auront, même, même les métaux liquides, euh, ils ont tous les états critiques. Bien sûr, ces, points, ces, états critiques, ils se réalisent euh, à la pression et la température qui sont individuelles pour chaque liquide. ils sont tout à fait différentes euh, des de, de paramètres de l'état critique de l'eau Mais, et c'est la surprise, que la pression change, la température change, mais si vous vous mettez au point critique et si vous mesurez ces exposants, ils sont les mêmes pour tous les liquides. Par exemple, ce nombre, ce premier exposant critique, X1, il est, il est toujours le même. Pourquoi Ça demande une explication. Et euh, on va voir que en fait, le bootstrap fournit une explication. Pourquoi euh, Pour cette universalité. Mais d'abord, je veux, vous je veux parler un peu plus de ces exposants critiques. Euh, comment on peut euh, les mieux comprendre bah, Une façon, euh, si, on revient à cette analogie des cordes, d'un nombre infini de cordes, bah, l'analogie la, plus simple qu'on peut imaginer, on, peut dire que chaque corde a un ton, une fréquence, et que l'exposant critique, c'est un peu comme cette fréquence, comme, pour, pour, pour la guitare mais c'est pas, euh, bah, c'est poétique, mais c'est pas exactement, euh, c'est pas très précis. Donc je veux, je veux donner une, définition plus précise. Euh, et je vais vous expliquer comment on mesure les exposants. Pour, pour mesurer un exposant critique, il faut euh, faire une expérience euh, un espace, pas, pas dans le temps comme pour une corde, mais un espace. On, euh, il faut considérer deux points, un espace. Euh, au premier point, on, on crée la fluctuation. comment on crée la fluctuation et ensuite, cette fluctuation se transmet dans l'espace et arrive au deuxième point. On, on la regarde cet autre point, on, mesure la grandeur de la fluctuation et le résultat de cette mesure est que euh, le résultat sera, aura une forme une sur distance, puissance, à certaines puissance, et cette puissance, c'est exactement l'exposant critique. vous voyez, il y a il y a une formule euh, précise. Si vous, euh, si vous faites cette expérience euh, pour une série de distances différentes, vous pouvez extraire un nombre réel qui est l'exposant critique. Donc, faire ça, à, mesurer la, transmission de la fluctuation d'un espace, si on revient à l'analogie d'une corde, c'est comme c'est quand vous pensez la corde dans un point et ensuite vous la touchez dans un autre point pour, euh, pour sentir les fluctuations de la corde. Vous pouvez faire ça pour la corde ou vous pouvez faire ça pour euh, les fluctuations de la densité en état critique. Je vois qu'il y a d'autres questions. On, on me demande euh, si les exposants ils changent en fonction de la gravité euh, du lieu d'expérience. Alors, euh, la gravité, je, néglige la gravité dans, ma discussion. en fait, la gravité complique les choses. Pourquoi Parce que si vous avez sous l'influence de la gravité, la densité euh, de la substance change un peu parce qu'on a, on a une substance plus dense en bas de continuiteur par, par les raisons de la gravité qu'en haut. Et, et, en fait, euh, ça, ça, complique les choses parce qu'on euh, ne peut pas mettre toute la substance en état critique vous, allez voir qu'une euh, mince tranche de la substance en état critique si la gravité est forte. Bah, ça devient bien sûr de, des paramètres de la substance, de, hmm, de la, de comprimibilité de la substance. Donc, si la substance est très comprimible, ça va être difficile de, la mettre tout, euh, toute euh, en état critique pour les certaines substances, si vous, voulez mesurer ces exposants critiques avec une euh, très grande précision, euh, la meilleure chose, c'est aller en espace. Donc, en fait, euh, il, y a une expérience célèbre qu'on a fait sur le Space Shuttle, quand on a mesuré un exposant critique avec l'hélium liquide et on a dû aller en espace pour exactement euh, pouvoir euh, oublier euh, l'effet de la gravité. Voilà. Très bien. Alors, alors j'ai expliqué qu'il y a hum, ces exposants critiques qui caractérisent les fluctuations. Euh, qu'est-ce qui me reste bah, En pratique, il me reste euh, que essayer de vous expliquer l'équation du bootstrap. Ce sera la, chose un peu technique, mais comme on, est vers la fin euh, de, la conférence, on peut se permettre de devenir un peu plus technique. Euh, alors, quand les fluctuations se transmettent dans l'espace, j'ai dit déjà que les fluctuations ils peuvent se transmettre dans l'espace, mais maintenant, je vais vous dire que les, fluctuations ils peuvent aussi se transformer. Il y a un nombre infini de types de fluctuations, et quand les fluctuations se transmettent dans l'espace, ils peuvent se transformer dans une euh, dans une somme, dans une combinaison de fluctuations de types différents. Et ça, on, on peut euh, imaginer ce processus donc pour, euh, comme notation pour ce processus, on utilise ce diagramme qui on lit que la fluctuation de type A s'est transformé dans une combinaison de deux fluctuations de type B et de type C. Voilà, ça c'est une fluctuation peut se transformer en deux. Euh, a, B et C peuvent être euh, bah, n'importe quelle fluctuation que vous avez euh, en état critique. Ça, c'est une transformation en deux, mais on peut aussi considérer la transformation plus compliquée. Par exemple, en une fluctuation peut, se transformer en trois fluctuations, B, C et D. Voilà. Euh, et on pense que cette transformation en trois types se vérifie en deux étapes quand une fluctuation de type A se transforme en trois fluctuations B, C, e, D, et se transforme d'abord en B et une autre fluctuation, une cinquième fluctuation de type K, donc A se transforme en B plus K, et ensuite, en deuxième étape, K se transforme en C et D vous avez deux étapes, deux transformations qui font en total euh, euh, que vous finissez avec trois fluctuations, B, C et D. Voilà, mais comme vous voyez, on peut, faire, on peut obtenir le même résultat final en faisant, en mettant ces deux étapes dans l'ordre inverse. On peut d'abord prendre une fluctuation A et la transformer en K plus D, la première étape. Et ensuite, on prend cette solution K et on la transforme en B plus C. L'état final, B, C, D, c'est le même, mais le diagramme est différent. Voilà. Et, comme euh, cette fluctuation K, cette fluctuation intermédiaire, elle est arbitraire, on a, on a fixé la fluctuation A, B, C et D, mais cette fluctuation K, et arbitraire. Ça veut dire qu'on doit faire une somme sur, cette fluctuation K, une somme infinie, car il y a un nombre infini de fluctuations. On a deux façons pour faire le calcul, pour, euh, calculer la transformation de fluctuation A en, en trois fluctuations B, C et D mais il n'y a qu'un seul processus, ça veut dire que ces deux façons de faire les calculs, ils doivent donner le même résultat. Et cette, ce principe, ce principe physique, nous donne l'équation du bootstrap. Donc voilà, j'ai mis euh, l'équation du bootstrap ici. Euh, si vous faites une somme infinie sur toutes les fluctuations K pour les premières façons d'obtenir les trois fluctuations finales B, C et D, ou vous le faites dans l'ordre opposé, ça doit donner le même résultat. Ça, c'est l'équation du bootstrap ensemble. Euh, bien sûr, il faut la transformer, cette équation, dans les valeurs numériques. Quand vous le faites, euh, les exposants critiques, il entrent dans cette équation comme le paramètres. Si vous voulez, vous pouvez voir cette équation comme une contrainte sur les exposants critiques. Une contrainte qui a une forme d'une somme infinie. Et en fait, il y a, il y a un nombre infini de contraintes parce qu'on a euh, euh, la fluctuation initiale A et les fluctuations B, C et D, ils sont eux aussi arbitraires. On, les a fixés pour écrire cette équation, mais en fait, on peut écrire cette équation pour chaque fois de fluctuation A et de fluctuation B, C et D. On a, euh, un nombre énorme de contraintes sur les exposants critiques voilà. Qu'est-ce qu'on fait On a, euh, c'était un rêve depuis des décennies qu'avec cette équation, on pouvait euh, calculer ces exposants critiques. Euh, restons un peu, un peu sur cette équation. On me demande pourquoi K ne peut donner B et D. K, euh, merci pour cette euh, question. Oui, on peut écrire aussi <laughs> une, troisième, une troisième euh, façon de faire les calculs. On peut aussi, si, vous, vous, appliquez cette équation deux fois, donc vous allez arriver aussi à, une troisième façon de faire les calculs que K peut aussi donner B et D. C'est tout à fait, c'est tout à fait juste que vous dites, euh, c'est juste pour simplifier les choses, j'ai quelques deux possibilités. Et il y a aussi une, euh, question plus technique, si cette euh, équation est une forme de co-associativité ou coproduction, oui, on peut penser de cette équation, bah, ça devient vraiment technique, mais euh, derrière, il y a une algèbre euh, d'opérateurs et on peut penser de cette équation comme une condition de sensitivité de cette algèbre. Euh, voilà, mais c'est vraiment technique, je ne veux pas aller plus en détail. Mais la chose que je, veux souligner c'est que c'est une équation concrète qu'on peut travailler avec et on peut, en principe, euh, chercher d'extraire les exposants critiques de cette équation. Et on voulait le faire déjà depuis longtemps, euh, depuis les années 70, mais on n'a jamais parvenu euh, de la résoudre cette équation, malheureusement. Mais euh, récemment, dans les dix dernières années, on a finalement trouvé une solution de cette équation du bootstrap. Et avec cette solution, on a calculé les exposants critiques, ils ont un accord avec l'expérience. On a calculé, bah, il y a un nombre infini des, exposants critiques, on ne peut pas les tout calculer, mais on a calculé une bonne centaine des exposants euh, avec beaucoup de chiffres. Euh, ce sont des calculs explicites euh, qu'on a réussi de faire. Et on a aussi démontré, on a trouvé que la solution de cette équation est unique. Donc, pas seulement on peut trouver une solution, mais cette solution est unique. Et ça, ça explique pourquoi tous les liquides ont les mêmes exposants. Parce que cette équation, elle, elle applique pour tous les liquides, pour tous les états critiques de tous les liquides. Et si la solution est unique, ça veut dire que tous les liquides, ils doivent avoir les mêmes exposants critiques. Je vous promis que, que le bootstrap va expliquer cette universalité des exposants. Voilà l'explication. Euh, voilà. Euh, vous voyez que on peut dire que l'idée de Jeffrey Chu, hmm, qui, qui, qui n'était pas bonne pour la physique des particules, qui n'a pas marché pour la physique des particules, elle peut marcher, euh, elle peut décrire les fluctuations de n'importe quel liquide euh, et on peut calculer avec les exposants critiques de ces liquides. Donc, on peut dire que cette méthode anti-LEGO euh, s'est réalisé en ce contexte. Euh, bah, euh, je suis vers, euh, vraiment vers la fin de ma conférence. juste pour finir, je voulais dire qu'il y a d'autres problèmes de la physique théorique où en appliquant surtout la logique de Lugo, on a, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi de trouver une solution. Il y a beaucoup de cas, et les cas les plus éclatants, les plus célèbres, ce sont euh, la turbulence, le problème de la turbulence, et aussi, euh, il y a un célèbre problème de comprendre la supraconductivité à haute température. Il y a des, matériaux, les cuprates, euh, qui on a un mécanisme pas encore compris de supraconductivité et, on n'a pas réussi de le comprendre. Et peut-être, dans ces problèmes, comme, dans, comme pour l'état critique de liquide, euh, il faut tirer sur les bootstraps. Il faut tirer sur les bootstraps pour se chausser et pour se mettre en chemin. Voilà, c'est tout. Euh, donc, je voudrais euh, remercier le professeur euh, Slava Rishkov pour ce séminaire captivant. je crois peut-être qu'il y a encore des questions auxquelles Slava n'a pas encore répondu. Euh, bah, je vois euh, une question que je vois. Et si on peut euh, étendre ces résultats au changement de phase solide-liquide. <clears throat> Ces résultats, ils s'appliquent pour les transitions de phase quand il y a euh, l'état critique. Alors, euh, la transition de phase solide-liquide est particulière Pour cette, euh, pour cette transition, il n'y a pas d'état critique. Pourquoi Parce que vous vous rappelez, j'ai dit qu'entre le, le vapeur et le liquide, il n'y avait pas de différence de principe. Euh, la seule différence entre eux, c'était la densité qui était différente, mais ensuite, en changeant la pression, je suis arrivé au point quand même cette différence est disparue. Mais ce n'est pas la même chose pour, la transition solide-liquide. Pourquoi? Parce que le solide, euh, il y a une, autre différence entre solide et liquide, parce que le solide a un réseau cristallien, et le réseau cristallien, c'est une chose euh, qui est caractérisée par son symétrie. on peut dire que pour la transition de phase solide-liquide, la symétrie d'état solide, qui est la symétrie du réseau cristallin, du cristal, du cristal n'est pas le même qui est, euh, qui est la symétrie du liquide. Et quand vous changez la pression, quand vous changez la température, la symétrie ne change pas. Et ça veut dire que pour cette transition, on n'aura pas, on n'arrivera jamais à l'état critique. On aura toujours cette situation quand il y a des petites fluctuations, mais ils, ont jamais, euh, ne deviennent jamais omniprésents comme dans l'état critique. Et, ça, euh, bah, ça veut dire euh, déjà que c'est plus facile, que l'État est plus facile d'un côté, et d'autre côté, que euh, on n'arrive jamais euh, à cet état d'universalité, quand toutes les fluctuations, ils se comportent en même façon pour tous les liquides, pour tous les acrytiques, cette universalité, il n'arrive, il, ne se produit jamais pour les transitions solides-liquides. Voilà, la réponse est non. Euh, donc, il y a aussi des questions dans la rubrique, euh, euh, dans la rubrique questions et réponses et une nouvelle question dans la rubrique converser. Ah, il y a une deuxième rubrique, oui, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé. Est-ce que vous pouvez le faire Ah, vous pouvez, oui, il y avait des questions en Q&A, mais je n'ai pas regardé. Euh, mmh. sinon, je vais, peut-être vous lire. Donc, il y avait une question, je crois, à laquelle vous avez euh, dû déjà répondre, c'est pouvez-vous nous donner des exemples d'autres variables que la densité Oui, c'est une, très bonne question. En fait, euh, euh, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer. la densité, c'est quoi la densité La densité, c'est un nombre moyen de, molécules pour un petit volume d'espace. Mais quand les molécules sont distribuées dans cet espace, on peut imaginer qu'ils euh, ils peuvent former des petites structures. Des petites structures. Ils peuvent, euh, quand, quand, vous étudiez la distribution des, molécules à l'intérieur de ce petit espace, euh, c'est clair qu'il y aura d'autres caractéristiques de euh, qu'il y aura d'autres caractéristiques. Par exemple, on peut... Euh, est-ce que, est -ce que je peux écrire des équations <laughs> hum. Ben, je trouvais peut-être euh, le, plus facile exemple et si vous euh, si vous imaginez euh, vous pouvez imaginer que la distribution de molécules autour un point qu'il y a un point et il y a des molécules autour mais vous pouvez imaginer que, par exemple, les fluctuations de densité, vous pouvez considérer les fluctuations de densité qui ne sont euh, pas, euh, pas seulement euh, plus... La densité peut être pas seulement plus grande ou plus petite, mais on peut aussi imaginer des fluctuations de densité qui sont un peu allongées dans une direction. On peut imaginer des, des, des, petites fluctuations qui, qui ont aussi une direction préférentielle. Donc on peut imaginer que les molécules ils forment un peu une ligne dans une direction. La fluctuation de densité, c'est quelque chose qui n'a pas, qui pas aucune direction. On juste regarde un petit, un petit volume d'espace autour d'un point et on fait le moyen de cet espace. Mais euh, si on va faire une moyenne sur euh, un volume un peu allongé, ça va nous donner plus de... Euh, ça, peut nous donner possibilité de former de plus d'observables, plus de, caractéristiques de la densité. Donc, ce sont toutes les autres fluctuations, on peut les voir toujours comme euh, les fluctuations de la densité, mais un peu euh, structure fine des fluctuations de la densité, si vous voulez dire. Pas seulement euh, sphérique, mais aussi, par exemple, dans, dans une direction, ou quand on regarde le profil de fluctuation, quand on s'éloigne d'un point, des choses comme ça. Bah, c'est euh, je me rends compte que c'est peut-être pas, hum, pas très éclaircissant, mais je peux pas faire mieux. il y a une autre question dans, dans la rubrique questions et réponses. Si A est une fluctuation de la densité, qu'est-ce qui fluctue dans les cas de B, C et D euh, Voilà, ce sont... Euh, euh, je peux vous donner une, euh, je peux vous donner une analogie. Ça va pas être, ça va peut-être euh, confondre un peu les choses, mais moi, personnellement, je, je, la trouve euh, parfois utile. je vous dis que à l'état critique, la séparation, on n'a pas, on pas de, de, séparation entre l'eau liquide et la vapeur cette séparation disparaît. Par contre, on peut imaginer l'état critique comme un mélange, pas séparation, mais comme un mélange d'un nombre infini de substances qui sont interpénétrantes. On, on sait tout que qu'on peut mélanger les liquides. Alors ici, on ne mélange pas des liquides différents, c'est toujours l'eau, hein, mais on peut, comme, euh, cet, état de l'eau, on peut le séparer euh, dans notre tête dans un mélange de substances différentes. Alors maintenant, si vous, me permettez cette analogie, euh, on peut dire que la densité totale de l'eau, c'est la somme des composantes, de toutes les composantes qu'on a. Il y a un nombre infini de composants euh, qui forment l'eau. Et chacune de ces composants a sa propre densité. Maintenant, si vous me permettez cette technologie, on peut dire que on peut considérer, euh, on peut considérer indépendamment les fluctuations de la densité de chacune de ces composants. Voilà, par exemple, vous prenez la, fluctuation de composant numéro 1 et ensuite elle se transforme dans les fluctuations de la densité des composants numéro 2, 3 et 5. Une chose comme ça. Euh, il, y a encore au moins deux autres questions euh, dans la rubrique questions et réponses. Alors, euh, pourquoi dit-on que le schéma de Chou manque de paramètres libres Comment, se fait-il que l'équation de Chou ne contient aucun numéro ajustable Alors, euh, l'équation de Chu, c'est euh, une série de contraintes sur les exposants critiques. Maintenant, on peut, chercher les solutions. Et les solutions, ils peuvent euh, former un ensemble discret ou un ensemble continu. Euh, si les solutions forment un ensemble continu, si on peut, ça veut dire qu'on peut déformer d'une façon continue les solutions. on peut changer les exposants critiques d'une façon continue. Cette, situation, un peu euh, correspondrait à avoir des paramètres libres dans notre problème. Mais si les solutions sont discrètes, discrète, si toutes les solutions sont séparées en une de l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de paramètres. Il il y a un choix discret qu'il faut faire. Par exemple, comme pour une symétrie du système, il y a des groupes, on peut choisir euh, ce groupe ou l'autre groupe, mais c'est un choix discret qu'on fait. Alors, il se trouve que c'est la situation est discrète, qu'il n'y a, a, pas de, de, famille continue de solution de l'équation de Chu. Ce n'est pas, pas évident, mais c'est comme ça. Donc, il y a encore une question dans la rubrique questions et réponses. Euh, y a-t-il un lien avec la dimensionnalité du problème un système étendu peut-il toujours être traité avec le bootstrap Y a-t-il des conditions théoriques d'utilisation du bootstrap Dimensionnalité, euh, ça veut dire dimensionnalité d'espace dans lequel on se trouve. Euh, par exemple, moi, j'ai parlé de l'eau. Euh, l'eau est tridimensionnelle et c'est le problème plus, ça correspond plus à, notre monde euh, et le bootstrap marche. Mais on peut considérer le bootstrap aussi en deux dimensions, parce qu'on peut euh, imaginer, euh, on peut créer dans le labo des systèmes qui ont dimension 2, et on, appliquer, on peut appliquer dans ce cas le bootstrap aussi en deux dimensions. Et en deux dimensions, c'est un peu plus facile qu'en trois dimensions. En fait, le bootstrap en deux dimensions est, déjà, a été pratiqué déjà depuis euh, des années 80 avec du succès. C'est que euh, euh, ce, ce, progrès récent, c'était surtout en trois dimensions. Ensuite, on peut, on peut le faire en quatre dimensions. Hmm. Pourquoi Parce qu'en euh, quatre dimensions, c'est un peu euh, la, dimension, oui, c'est la dimension de l'espace-temps. On, on, on reviendrait à nouveau à la physique des particules. mais là, euh, comme j'ai dit, les résultats, on n'a pas trouvé vraiment un lien avec la physique observable, pas encore. donc, enfin, une autre question que je vais poser, qui est écrite en anglais, is the hope algebra of rooted trees behind this? Euh, bah, je, ne suis pas sûr que euh, il y a dans, dans ces problèmes de bootstrap, il y a euh, un, mélange des aspects algébriques et, des aspects analytiques. Et en fait, hmm, on ne peut pas éviter l'aspect analytique parce que tout, se passe euh, dans l'espace, dans l'espace continu. Et hmm, ça euh, rend euh, les, méthodes purement algébriques pas, euh, pas très utiles. On n'a pas encore réussi de... Donc, il n'y a pas de façon magique de résoudre avec, avec les méthodes algébriques, purement algébriques, ce genre de problème. Alors peut-être, bah, quand on utilise comme notation, route de euh, Bah, je ne sais pas, peut-être euh, peut-être il y a un lien, mais je n'ai pas vu. Euh, enfin, il y a une question, euh, il y avait une question dans, dans, la rubrique converser qui était sur des références au sujet de votre conférence. Les références, euh, je viens d'écrire un, petit papier pour euh, les comptes rendus euh, de l'Académie de la science que j'ai mis sur l'archive. Je peux, je peux donner un lien parce que c'est écrit un peu... j'ai essayé de faire... C'est écrit surtout pour les mathématiciens. Donc, je vais donner le lien à, cet article et il y a d'autres références à l'intérieur. Euh, s'il n'y a plus d'autres questions, euh, nous remercions de nouveau le professeur euh, Slava Rishkov pour une, une, conférence passionnante et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.